Nikamkuta shangazi yangu kanyamaza, nyumba ya familia. Mm. Shangazi yangu kanyamaza, mke mwenzie kanyamaza, wote wajengezi wenzie tukawa kimya pale ndani. Baadaye ananiambia huyu si mamake, wenzie ananiambia huyu nani? Huyu mamake tatu. Mm. Mimi nikaachia mikono yangu juu, nikaanza kushika kwa hivi kama standby na machozi yakinimiminika. Mamangu mkubwa aliingia ndani akatoa sanduku. Toka nimeolewa 85 nimekuja kumzaa mwanangu wa kwanza 98. Mm. Kwa bahati mbaya 98 mwezi mwezi wa sita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 Nilizaliwa mwaka 1967 katika wilaya ya Kinondoni ambayo ni Manzese. Kinondoni. Eh, Kinondoni. Nikakaa baba na mama miaka iliyopita wakaachana. Kama kwenye 68 walipoachana baba akachukua mama kanibeba mwanae tukaondoka Bunju. Tulivyokwenda Bunju kwa bahati mbaya baba akapata maneno ya ugombanishi kutokana kwa watu. Wakaambia mwanao anaumwa sana kwa na ugonjwa wa pumu. Saa yote anaweza kufanya nini? Anaweza kafa. Baba akatoka na kule akaja kunibeba. alibeba mgongoni kaondoka naye mama anamwambia hivi, "Mbona unaondoka na mwanangu?" Anambia nipe mwanangu. Matokeo yake ikatokea baba akasema mimi nikikosa barua, mama anasema umekosa mkaja nikabeba nikaja nyumbani. Kuja nyumbani mtu akunilea nikawa sina. Baba alinichukua tukao babe. Kufika nyumbani nikakaa pale kukaa. Baba ananibeba mimi ananilea mwenyewe, anachukua pale nipeka kazini tunarudi wote. Aniboga kazini tunarudi wote. Siku moja ikatokea mazungumzo shemeji na na dada akamwambia bwana mchukue mtoto anaweza akafa saa yote tatu kwa nini? Kwa sababu kule ni kazi ya ulinzi. Kazi ya ulinzi unajua wezi bwana. Mm. Wanaweza wakavamia wakamkosa mzee akanipiga bunduki mimi. Unielewa? Mm. Nikachukuliwa nikarudi nikakaa kwa dadangu. Nikakaa kwa dadangu nikamgeuza dada, mama, shemeji, baba. Nimekaa mpaka nimekuwa. Nilipofika mwaka sabini na sita baba akaanza nipelekeni shule nikapewa shule shule ya msingi Visiga. Nilipelekwa shule ya msingi Visiga na wenzangu nikaona kazi yangu ndogo. Kila mm. nikifanya hivi sipati. Nikaambiwa nifanye nini niondoke. Mpeleke yaani hapo sitakuelewa. Kwenye kufanya hivi nini? Yaani umri si unajua ile zamani mpaka ushike hapa, mm. ushike sikio, mm. ndio unaonekana wewe mkubwa. Kama ukiweka hivi mkono hivi unaonekana bado mdogo hujakuwa. Mm. Umeelewa? Nikatoka pale sabini na saba nikaenda Magogoni ambaye kuna Morogoro vijijini. Mm. Nikapelekwa shule nikasoma. Nikasoma sabini na saba, sabini nane, sabini na tisa nikaja likizo Dar es Salaam. Nilivyokuja likizo nikarudishwa tena kule shuleni kwangu, ndio kusoma likizo imeisha. Mm. Kufika kule nikamkuta mke babangu mdogo amefiwa na kaka yake, kwa maana nimeondoka hapa nimeenda Rufiji. Mm. Pale kukaa naye nyumbani sina. Mm. Akanambia babangu mdogo hapa kukaa naye hamna, utakaaje naye mtoto? Mimi mtoto wa kiume, mtoto wa kike. Mm. Kwa maana cha msingi uchukue uamsho uliko babako ambaye mm. wapi ni mkoa wa Pwani Visiga. Mm. Mwaka gani? 80. Mm. Nikarudi 80 pale. Nilipofika mwaka 80 pale kwa mama vikaa vitimbwi vingi siku nyingine sipewe hela shule, mpaka siku nyingine mambo kibao, baba mpaka awepo pale ndo nakuwa kwa amani, baba kama hayupo sina amani yoyote, kwa sababu mama ni wakufikia. Mm. Nimekaa Mwenyezi Mungu amenijalia hivyo mpaka nikamaliza shule 83. Nilipomaliza shule 83 ikawa mbivu mbichi. Siku moja baba tukakaa akaniambia hivi, tatu hakuna lenye mwanzo ukakosa kwa na mwisho. Babu yako nimemuona, babu yangu mzaa mama yangu mm. nimemuona akasema kwamba siku yote nitakuja kukufuata. Nikasema eh, hey, Mwenyezi Mungu, naomba unisaidie. Kumbe mimi na na jomba zangu, mimi na mama zangu, na kati kila siku naambiwa mimi wazazi wangu mama yangu amefariki. Nani anayekwambia? Mama kufikia ananiambia huyu hana ndugu, yani mimi sina wajomba. Mm. Wajomba zangu wote wamefariki, mama zangu wamefariki kwa sababu sisimjui mama yangu. Mm. Basi nikakaa nikakaa, kwa bahati mbaya, bahati nzuri, mwaka 87 mama yangu mzazi nikakutana naye Mm. Akatoka nyumbani kwake moja kwa moja alivyoambiwa mwanao tatu yupo, moja kwa moja mpaka kwa shangazi. Alipofika kwa shangazi, kwa bahati mbaya bahati nzuri, mimi simjui kama mamangu ndio yule anakuja. Mm. Nilimuona kama ni mtu wa kawaida tu, kwa sababu si asubuhi. Mm. Nikawa nasema chai bwana, saizi mpaka saizi haijafika mpaka wageni wanafika. Mm. Kumbe ni mamangu mzazi. Mm. Kuja pale ananiambia, nikamkuta shangazi yangu kanyamaza, nyumba ya familia. Mm. Shangazi yangu kanyamaza, mke mwenzie kanyamaza, wote wajengezi wenzie tukawa pale ndani. Baadaye ananiambia, huyu si mamake, wenzie anambia huyu nani? Huyu mamake tatu mm. mimi nikaachia mikono yangu juu nikaanza kushika kwa hivi kama standby na machozi yakinimiminika mm. kilichokuwa kinaniliza kikubwa mno cha kufikiria kwamba mimi kweli nina mama mm. miaka mingi nilokaa toka miaka sabini na tano mpaka leo kumbe mamangu ipo hai na ndugu zangu nao alikuja na mdogo wangu mm. nikafurahi sana nikakaa na mama yangu tukazungumza tukatoka pale mama akanambia kanunulia ufuta anapika vidudu vya ufuta vya kuuza vile mm. nikaenda kumnunulia ufuta akaniahidi Tatu, leo hii umekuja hapa Manzese hiyo mm. leo nimekuja Manzese, lakini kesho nakutaka uje Kawi ambaye ndo hapa mm. umenielewa? Mm. mm. Nikatoka Manzese mimi hapa Kawi sipajui. Mm. Kuna mtoto wa dada yangu jina yake ni Rehema mm. akanambia hivi, twende nikusindikize mama mdogo. Tukatoka na Manzese, akanambia unahesabu kutoka na Mwenge stendi ya kwanza Supa, stendi ya pili Lugalo, stendi ya tatu Kawe kwa Amani, unashuka utamkuta mdogo wako mm. Tukafanya mambo yote yale. Nika toka stendi ya kwanza ya pili, tukafika hapa. Tukafika hapa nikamkuta mdogo wangu akanipokea kwa shangwe, tukaja nyumbani, tukakaa nyumbani, nikatekelezewa chakula, nikaa nikatoka napo nikaondoka. Mama akaniahidi leo umekuja hapa, lakini bado Mm. Siku yake atakwenda kwa mama yako mkubwa ambaye sasa hivi alikuwa anakamchikichini Mchikichini marehemu. Mm. Nikafunga safari na mama mpaka Mchikichini. Kwenda Mchikichini nikamkuta mama mkubwa, aliniona amefurahi, akaniambia dada, mdogo wangu huyu ndo Tatu. Tatu kaondoka siku nyingi, hatukutegemea kama tutafanya nini, tutampata. Tatu yeye ameonekana. Mm. Kaambia huyu Tatu alikuwa kwa babake, babake kaniambia kwamba mwanao kashafanya nini, kashakuwa. Mm. Kaambia sawa kaka hapa, mamangu mkubwa, bibi yangu, niliwakuta wajomba zangu. Mamangu mkubwa aliingia ndani akatoa sanduku zima la nguo mm. akanambia Tatu, chagua kanga. Nikaambia nikachagua kanga. Mama, ni perazi kuishi na watu ni kazi, hakuna kitu kibaya duniani kama kuishi na watu kuishi na watu watakiwa uwe na moyo. Usipokuwa na moyo huwezi kuishi na mtu wote. Kanga ilikuwa na maneno eh, haya. E, Kanga iliandikwa mama nipe radhi kuishi na watu kazi. Lakini ndio ninavyokuambia katika mm. maisha kuishi na binadamu unatakiwa nini? Uwe na uvumilivu. Usipokuwa na uvumilivu hata wewe na huyo amwezi mkaishi. Kweli. Umenielewa? Nikakaa 87 akaja babangu mdogo sasa narudi tena nyuma babangu mdogo akaja kunichukua. Mm. Akaambia twende Morogoro. tukatoka hapa akaambia twende Morogoro kuna mwanaume adhaa kukuoa. Mimi nikasema mwanaume gani nakuchaguliwa? Mm. Mimi bado mdogo na chie cheni mwenyewe nimchague mwanamume ninomtaka. Alima nichagulia baba yangu mzazi akaniambia, "Lazima utaenda Bagamoyo Morogoro." Kwa sababu kwanza tatu ana mambo mengi pale nyumbani kwa anasema. Tatu na matokeo ya maajabu, tatu anapenda usiku, anapenda marafiki, bora aende Morogoro atafanya atapumzika. Mm. 87 mwezi wa tatu tukafunga safari mpaka Morogoro. Kena Morogoro kwa bahati mbaya bibi mimi nikaolewa kwa ule mwanaume. Mm. Nilivyoolewa kwa ule mwanaume ndo shida zilivyokuwa zimana nini? Zilivyoanza kunipambikiza shida, nalimia miraba, natafuta riziki, nakula na wanangu kabla sijaza Toka nimeolewa 85 nimekuja kumzaa mwanangu wa kwanza 98. Mm. Kwa bahati mbaya 98 mwezi mzaa 98 mwezi wa sita tarehe 18. 99 mwezi wa 4 amefariki. Nikajuta nikasada na yaani nishatukanwa mengi, nishatukanwa sana na wako kwamba mimi sitozaa mpaka nakufa. Nishatukana na watu sana kwamba huyu ni mgumba, hawezi kuzaa tena huyu. Kila mtu alikuwa ananijibu kwa lake, lakini Mwenyezi Mungu ndio mwenye kujua hatima yako ni kitu gani. Nikakaa baada ya kufa yule pale, nikasada nimempata mwanangu amekufa, na watu wengine walikuwa wananijoki kwa aina mbalimbali. Mwingine ananadabia kwamba wewe labda sio mwanao umepewa. Nikamuuliza siku moja, hivyo kuna mtu anaweza kupewa hospitali mtoto wakati kama mtu hajakuwa na mimba anaweza kupewa? Nikaona hii ni mitihani tu ya Mwenyezi Mungu, binadamu afani wananigea nikazaa alfu mbili mwezi wa saa alfu mbili mwezi wa nane tarehe saba nikamzaa mwanangu wa pili akiitwa Zakia mm. nikakaa alfu mbili na tatu mwezi wa sita tarehe mm. ishirini na sita nikazaa mwanangu wa pili wa tatu tuseme anaitwa Rabii wa kiume mm. nikazaa alfu mbili na saba mwanangu wa mwisho ambaye anaitwa Sakina kirefurefu kimemaliza mwaka wa mtihani mm. kwa bahati mbaya elfu mbili na saba mimi nikapata habari babangu anaumwa sana kwa sababu babangu ana familia moja, yani ukoo moja na Ditopile Mzuri, kama unamjua au kama unamsikia mm. Mheshimiwa Ditopile Mzuri, yeye eh, mkuu mkoa alofariki yule e, yani sisi ukoo wetu akina Mzuri. Akaniambia babako amefariki, nikaitiwa na ushenga, bwana babako amefariki. Ah, babangu amefariki kipindi hiko sina simu kusema kama sasa hivi labda hata nikiambiwa babangu amefariki nafanya nini, nitapiga simu kwa ndugu yangu, nitajua kwamba ni kitu gani babangu amefariki. Simu mpaka uende kwa mwenzako ukaombe. Umeelewa mm. vizuri? Ndio. Nikakaa Nilipokaa nikakaa nikakaa pale, akaniambia umefariki. Kwa sababu mtoto wa kike unamjua sasa. Nikaanza kubisha, nikamwambia mimi lazima leo niondoke, nikalie sehemu nyingine, kesho nikae kumzika babangu. Mwenelewa, Yule mwanamke kanikubali, tukatoka kule kama saa kumi na moja jioni mpaka saa nne na nusu tupo, ambaye kuna sehemu moja kunaitwa Tununguo, ambayo unakopandia mabasi hapo ya kuja huko Dar es Salaam tukaja mpaka huko elfu mbili na ngapi na saba nimekwambia mm. elfu mbili na saba nikaja huko kwa bahati mbaya, bahati nzuri babangu nikamkuta bado bado iko hai ah. Kwa hiyo ulipewa taarifa kafariki, kumbe alikuwa hajafariki. Kumbe alikuwa kumbe ni ukoo tu, mtu alivyojua alivyosikia ukoo kina mzuri ndo akahisi babangu, kumbe sio hayo. Mm. nilifika nilipofika nikaa nashikuja hapa naangalia. Nikiona matubai pa nyumbani nitajua kwamba kuna msiba. Nikiona kima kwa bahati mbaya nimekuta pale kuna hakuna msiba. Mamangu mzazi katoka na kukaa, nilimwambia kama mama nilipopata simu nikampigia mtu baki, ngamwambia mpigie mamangu mzazi kwa babangu amefariki. Mama naye katoka na kukaa siku ile kaja pale. Akaja pale wanazungumza ndani na sada tatu kaambiwa wamekufa. Lakini kwa akili ya mwanao saa hizi atakuwa hivyo njiani anakuja mm. kweli wanaweza kusema nimeingia pale na watoto wangu tukakaa pale na baba tukazungumza, nikamkuta baba akanambia mimi naumwa, lakini ndio nikuta mwanangu fanya hali yangu sio nzuri. 2007 eh? mm. 2008 2009 2007 mwezi wa 12 yangu amefariki. 2007 tena 2000 yani umesema 2007 2007 yeah. Yaani ndio nimemzaa mwanangu mm. huyo mm. Zakia. Yaani 2008 mm. tumekuja pale kipo na mwaka huu mmoja. Wakati huo ndio umepewa taarifa za eh, msiba sasa. Ndio babangu amekufa, ndio wanaambia babangu amekufa. Hiyo 2008 mm. mwezi wa tatu. Mm. Tumekuja pale kwa bahati mbaya baba kafa akafa mwezi wa 12 sasa, mwezi wa 12 mwaka huo mwaka huo huo ambao walianza kumzushia kifo, ah, walianza kumzushia kifo 2008 kafa. Tukakaa pale siku ngapi, kupigiwa simu, kupigiwa simu, nimeolewa mm. nikawa nilikuwa na simu yangu, nikampigia alo mume wangu eh, vipi? Kwanza aliniambia umekwenda kwa babako, umesema anaumwa. Sasa mbona babako bado mzima? Kwa nini unashindwa kurudi? Mimi ndugu zangu washanambia, maisha yako unaoishi kule unaweza ukaondoka leo, kesho kasikia bako kafa, kashinda kufanya nini? Kumzika. Mm. Mimi nikakubali, nikakaa nikaanahangaika kwa mjomba wangu, na kaa Boko, na kaa kwa mama yangu, narudi kule kule. Kwa bahati mbaya 2008 amefariki, mwezi wa 12. Baba amefariki, yule baba amefariki, amefariki, amefariki baba yule, tukazika tukamaliza. Nikampiga simu, baba amefariki. Sawa, mwanamume wa kufanyaga baba amefanya nini? Amefariki. Mwanaume afanya nini? Akukanyaga. 2007, 2008, 2009, 2010. Japokuwa mimi mke wake ndio babangu amefariki, lakini nimekwambia baba amefariki. Ukuja kwenye msiba, si ndio hivyo? Mm. Hali mm. imekuwa imekubidi au hali ngumu kwa sababu msiba uandaliwi. Mm. Inaandaliwa ni ngoma au ni shughuli ambayo harusi inaandaliwa, lakini msiba huandaliwi Kwa maana mm. nikajua labda akimalizika labda anaweza kuja hata 40. 40 yakuja mpaka leo. Wala kunirushia nauli kusema kwamba wewe umekuja huko mke wangu, basi nauli hapa, fanya nini? Fanya fanya, rudi nyumbani, hakuna. Kategemea nitatoa nauli yangu niende kule. Mimi ndo sijakanyaga mpaka leo alipo Morogoro. Morogoro. Mm. Nilivyoona vile nikajifikiria, nikasema je, kwa maana wewe ananipenda mimi? Mzazi wangu ampende Hebu jifikirie kwa mfano kama ninazungumza na hapo. Leo umeoa mwanamke. Mwanamke baba yako amefariki, yeye hajakuja kwenye msiba wako Utajisikiaje? Na kati msiba mkwe yako umeshiriki yote ya wakwe zako, si ndio hivyo? Wewe una mke, mkeo si amefiwa na babake mzazi, wewe utaenda? Leo mke wako mifiwa wewe na mama yako mzazi au na bibi yako, mkeo asipokuja kwenye msiba wako utamwelewaje? Kondo kitu kikakuuma kwanza. Kikaniuma sana hapo, kikaniuma sana. Yaani kimeniuma sana. Mm. Kwa maana hata kama nikipata shida nikifanya naona kama mwanamume amefanya nini? Amechangia. Mm. Umeelewa vizuri? 2008 ile nikafunga kaa 2009, 2010, 2011 babangu akafa leo kwa Morogoro. Mm. Kwa bahati mbaya mimi sikupata habari. Nimekuja kupata habari mwishoni, unapata habari unapigiwa simu, mimi washazika kama na siku ya tatu, ndo kuna mtu kutoka na mazesa alikuja kuniambia una habari tatu, sina baba yako mdogo amezika jana. Nikasema basi familia hiyo. Kwa bahati mbaya watoto wote wa kwanza ambaye nimekuja nayo kuzakia, nilikuja nayo kuna miaka miaka minane mm. mwanamume yule pale hajanunua shati, hajanunua sketi, hajanunua chochote mpaka mtoto kamaliza shule mpaka sasa hivi kaolewa. Umeelewa? Eh? Mm. Akakaa ni kuna mtoto wake mwingine ambaye wa tatu ambaye ni Olabi. Kakaa hapa wewe. Eh, ah, unajua mtoto wa kiume nyenye mna matatizo yenu. Mtoto wa kiume kulelewa kwa baba mwingine anakuwa na maneno ya jeuri, akaniji mama mtu kwao. Sijakuelewa. Yaani yule mwanangu wa kiume alikuwa anasoma hapa mm. Lakini baadaye ndugu zake kama tunamtaka tunamtaka upande wa babake mm. Wakamtaka mtu wa kiume mm. Yule mtoto akanijibu mimi mama mtu kwao, kwa maana ya kwamba mtu kwao yaani kwa maana aende kwa babake akakae. Mm. Mimi nikakubali. Kaona mm. kweli mtu kwao mimi siwezi kukungangania. Yule Maza... yule ambaye kazaliwa 90 na ngapi? Ah, kazaliwa 2003. 2003. Yule eh. mdogo sasa. Ah ah. Yaani wa kwanza sasa hivi baada kufa wa 98 kadhalika mwingine 2000. 2003, 2007. Kwa hiyo huyu mwingine ndo 2003. Eh, huyu wa kiume. Mm. Basi akatoka napo. Sasa hivi ana miaka 18 huyu. Mm. Akatoka napo akarudi zake Morogoro. Wakati huo alikuwa na umri gani wakati anakwambia mimi mtu kwao? Alipokuwa hapo hivyo ana miaka saba. Mdogo kiasi hicho. Eh, mdogo kiasi hicho. Lakini alikuwa na maneno tu ya pale pale ya propaganda. Mm. Maana kafa. Yaani mwaka ah, mwaka alikufa Kanumba ile 2012 ndio alivondoka kwao. Mm. 2012 eh, ndio alondoka kwao. Akanambia mtu kwao, nikaambia sawa, nenda. Sasa cha msingi kinachoniuma moyo zaidi sana, mimi nimekuja na hapa na watoto. Sasa hivi nina mwanangu wa mwisho ambaye ni Kina. ametoka ameanza shule darasa la kwanza mpaka amemaliza mwaka huu darasa la saba. Hebu jifikirie miaka mingapi? ya kwanza mpaka miaka saba eh, mwaka huu ndo kamaliza, ambaye majibu yake ndo ametoka sasa hivi, anaenda form 1 mwaka mwezi wa kwanza, tukijaliwa, panapo wa Mwenyezi Mungu kafaulu, kafaulu. Lakini sasa cha msingi na tazima najiuliza Mm. Hebu jifikirie wakati toka darasa la kwanza mpaka leo hujamsaidia hata fomu, hujamsaidia chochote. Je, hivi alivyofaulu utamsaidia? Mawasiliano yako wewe na mzazi mwenzio yakoje? Mlioana kwa ndoa kabisa? Tulioana kwa ndoa kabisa. Na hakuna talaka imepita katikati? Hakuna talaka iliyopita katikati leo. mpaka leo. Haya, mawasiliano yako wewe na mume wako? mawasiliano yake yani yake na mimi anataka kwamba mimi anasema yeye kauli yake mbiu utamsikia wewe, rudi tu wewe, rudi mimi mke wangu wewe, rudi mimi mke wangu. Sasa naomba nirudi. Kwa mfano, unajua tatizo la mwanamume ukikaa miaka mingi, unajua tusaidie, kwa sababu mimi hata nikitoka hapa nikaenda pale ndio nitaonekana nimeshapigika sana, nishashindikana kwa sababu mtu anokutaka anafunga safari anakuja mpaka hapa, jamani, nimekuja wazee, tukae ni kikao kati ya mke wangu na mimi tuyazungumze, si ndio inavyokwenda? Mm. Leo utoke na hapa tu kwenda kwa atakuelewaje ndugu zake? Na unajua watu nyumbani mitaani wana maneno maneno, atakwambiaje? Mwingine atakwambia umeasilika, unakuja kumtia ugonjwa ndugu yao. Mm. Mwingine atakwambia sasa hivi maisha yamemshinda, ameamua kurudi. Lakini wewe utafunga safari kuja kunichukua, unakwenda pale kwa moyo huu mmoja. Eh, unajua mume wangu amekuja kunichukua, tumemalizana kikao, lakini yeye ukimwambia hivyo anakwambia rudi tu mwenyewe, rudi rudi, watoto kama ndio hivyo sasa hivi wanakuwa, rudi. Sasa ukija kuangalia changamoto, yani makuzi nilokuwa naye mimi ndio bado anakuwa watoto wangu. Kwa sababu jifikie kwa mfano kama Sakina huyo hapo. Sasa hivi anaanza form 1. Baba ndio kama hivyo. Je, atakusaidia hapo ataka akukusaidia form ya darasa la saba, atakusaidia form ya darasa la, la, la, la form 4 au la kwenda darasa la, la, la form 1. Lakini mawasiliano yenu yapo tu, mnawasiliana hey, eh, vizuri? Tunawasiliana vizuri tu, salama, ila kwenye matumizi ndio hakuna. Yaani salama salama, vipi vipi, yeye eh, kaida yake arudi basi. Na, na kipindi chote ambacho tangu umekuja Dar es Salaam umesema ilikuwa elfu mbili na nane mwezi wa saba eh. elfu mbili na nane mwezi wa saba kuanzia pale ukaja ukapata msiba wa baba yako mzazi mm. na yeye hakuwahi kuja, hakuja, ukaheshimu na ukatambua kwamba wewe ni mke wa ndoa au katikati kuna vitu vimetokea? havijatokea vitu vyovyote, kwa sababu mimi kila kinachojili mm. nilikuwa namwambia baba alivyofariki, nimemwambia mm. itima baba nimemwambia, lakini vyote akukanyaga Je, utajifikiriaje? Ndio maana nikabidi nijipe talaka mimi mwenyewe, sikukanyaga. Ah, kwa hiyo baada ya kujipa talaka, wewe ni lini ambapo ulijithibitishia wewe mwenyewe kwamba tayari umejipa talaka? Mimi kujithibitishia kwangu si kama hivyo, sijaenda kwa sababu mimi si ndoa za Kiislamu unazijua. Mm. Kwa maana ndoa za Kiislamu zinavyozijua, kwa mfano paka mimi leo bado nipo katika ndoa ya mke wa mtu. Mm. Hata kama bahati mbaya akifa bado nakaa eda umenielewa vizuri mm. Lakini mimi kwa kukanyaga kwenda kule ndo siwezi kwenda, kwa sababu yule pale hana uhusiano kuja huku, na ukimwambia anakwambia wewe njoo mwenyewe tu, wewe unaweza kwenda sehemu ambayo kwa miaka mingi kwa maana hiyo tangu elfu mbili na nane mpaka leo hii ambavyo tunaongea, wewe umesema uliamua kujipa talaka ya kutokwenda, aliyakuwa hiyo sio talaka halisi mm. wala sio talaka original mm. au maalum ya kukuruhusu wewe kuolewa na mtu mwingine. Ina maana haujaolewa na mtu mwingine kuanzia pale mpaka leo hii. Sijaolewa na mtu mwingine mpaka hivi unavyoniona, wala haukuwahi kuwa kwenye mahusiano yoyote ah, ah mahusiano kwa binadamu huwezi kusema sina mahusiano mm. lakini sio mahusiano kusema labda nitoke hapa nikakae naye kinyumba ah, ah. mm. sababu labda kama ni mahusiano mimi si bado kwa hapo mwanzo sasa hivi nishakuwa mtu mzima mm. lakini unajua miaka ya baadaye si ndiko bado sasa hivi ndo na miaka 54 mm. lakini katika kusema kutoka 2008 mpaka leo si ndiko bado kidogo kidogo tulikuwa changamoto changamoto kidogo bado kwa mtu mzima mtu mzima mm. lakini kwa sasa hivi sasa ndo umri wangu ushafanya nini ushakomaa tena mm. ndio basi sijaolewa, sina mume, nipo tu nyumbani kwa wazazi wangu, kwa ndugu yangu, na yule bibi mkubwa aliyokaa pale ndo mamangu mzazi basi. Mm. Na hata ikitokea inatakiwa kuolewa, haiwezekani kwa sababu talaka haujapewa. Siwezi kuolewa, sina kwanza, mimi mwenyewe moyoni mwangu sina haja ya kuolewa. Kwa nini? Ah, ah umri ushafika miaka 58, mm. nitafutie baraka ya babangu la nini? Mm. Eh? Labda kama napata, labda nafuta biashara napata riziki yangu, kama na uwezo ningepata riziki yangu naweza kumsomesha mwanangu, nikamnunulia fomu mwanangu, mambo akaenda. Sasa kama naolewa, naolewa kitu gani? Hebu jifikirie hapo, ukiangalia sijaachwa na ndoa ya Kiislamu, huwezi kwenda kwa mwanamume mwingine kabla ya, kabla hujaachwa. Hata sasa hivi nikitoa barua mwanamume wazazi wangu hawezi kupokea kwa sababu bado nipo katika mikono ya mtu, na yule bwana bahati mbaya, hata kama akifa nikifa mimi yeye sawa, kwa sababu tunajua wanaume wa kaida. Mm. lakini akifa mimi na kaida kwa sababu nipo katika ndoa mwanamke wa mtu. Mm. Na yeye kwa taarifa ulizonazo kwa kipindi hicho kuanzia 2008 hadi leo hii tunaongea 2021 ni miaka almost 13 hivi mm kwa yeye kule ana familia nyingine, au wewe ulikuwa mke wa ngapi kwake, au yeye kaongeza mke baada yako kama ni ah, ah. taarifa? Yeye kabla mimi alikuwa na mke ambaye amefariki mwaka elfu themanini na mbili kama unakumbuka, siku moja na marehemu Sokoine, waziri mkuu alopita. Mm. Toka alivyofariki ilikuwa ndo kanewa mimi na mpaka sasa hivi ninavyoondoka, kama ni wanawake anao atajiwa mwenye labda ndo kama hivyo, maana mm. sasa hivi hakuna mzee wote vijana mm. maana kuna mzee mwingine anajiheshimu mm. kwa sababu mimi nishafikia umri wangu naheshimu, lakini kuna mzee mwingine bado anakuwa nini, anakufa uzee wake na tamaa. Sasa sijajua yeye mwenyewe moyoni mwake kama ana wanawake ndo mmoja njoo ndoka, sielewi. Lakini kwa mke wa ndoa, kwa sababu kule sikuna mwanangu mm. yule mwanangu anigia mkanda mzima, ana mwanamke mwingine mm ulipozungumza kuhusiana na kifo cha mke wake wa kwanza kwamba siku moja na alikuwa waziri mkuu wa zamani, kuna mtu atajiuliza swali pale kwamba walikuwa katika tukio moja aa, ah, ah. katika nini au ilitokea tu kila mtu kivyake? Ah, kila mtu kivyake, ila mwaka wala kulikuwa kuna mawasiliano, amna mawasiliano wala ambao hamna udugu wote, ila mwaka ulikuwa mwaka ule 82 kama mm. nakumbuka basi. Sawa, nikurudishe nyuma kidogo mm. Kwa watazamaji wetu najua watakuwa wanajiuliza, umeolewa mwaka 1987 mm. Mtoto wa kwanza umempata 1998 mm. Changamoto zipi hapa katikati zilizopelekea pengine wewe ukashindwa kupata mtoto mpaka watu wakaanza kukusema vibaya na nini? Changamoto nilizozipata mimi katika maisha yangu ni makubwa, kwa sababu mimi kwanza nilikuwa na ugonjwa mmoja kama unaojua wa kike chango Mm. Yaani nikiingia niki mimi na babangu samani na bisi mambo mengine hayakuhusu lakini nikiingia kwenye ugonjwa wa kina mama napiga mm. makelele hata watu wote majumbani pananielewa. Wanajua kwamba leo anafanya anaumwa. Umeelewa vizuri? Mm. Sasa changamoto zenu ndio zinafanya zinasababisha zinisababisha sizae. Mimi hangaika, kuna watu nimewakuta pale bado wadogo wanaolewa, mimi wamenikuta mimi lakini sizae. Mm. Mwishoni wakananiambia huyu watu wazaa mpaka anakufa. Mm. Umeelewa? Mm. Huyu mm. watu wazaa mpaka anakufa. Kuna uh -huh. Yaani mkwe wangu ambaye huyo mume wangu mama yake mzazi mm. alinambia huyu watu wazaa mpaka anakufa, lakini kwa kudura za Mwenyezi Mungu mimi nikabatika nikazaa. Na wakati unapata mtoto kwa upande wake ilikuwaje? tisini saba nikaja Dar es Salaam. Kwa upande sasa wa huyo mama mkwe uh-huh. alikuwa anasemaje? Kipindi cha mama mkwe nilivyopata mtoto tena ikabidi pale kama niliwazima nini mdomo, na ndio maana akukaa yule binadamu nani yule mtoto, mtoto akukaa, kwa sababu alikuwa kama kashatiwatiwa nini mikosi mikosi, kwa sababu nilivozaa mambo mengi, oh siju kazaa nikazaa nika, wakaniambia sasa mgumba amefanya nini mgumba sasa amezaa mm. nikakaa tisina tisina na tisina tisa mm. mwezi wa nne akafariki. Alipofariki nikakaa, alipofariki kabla hajafariki alikuwa amepata kama vile ugonjwa fulani hivi kama pneumonia mm. yani anapumzika anafanyaje ajielewelewi. Nikakaa nikajiuliza, ah, yani miaka yote nilivyohangaika mimi kutafuta mtoto leo nimempata mwanangu, lakini anajisikia mbona anataka kufa, anataka kuniacha, sijielewi. Kwa sababu si unajua mtoto nimeenda naye mtoni, kwa sababu Morogoro hakuna bomba, kuna mm. mto Ruvu unapita Ruvu, unajua unatokea mm. kule. Nimemwacha mtoni, nafua kila ninavyomwangalia, niangalia na inama tu, na nasikiaga kwamba ukimwona mtu unauguza mgonjwa, afu kimwona nainama, naangalia chini, ujue wewe sio diski yako. Nikakaa nikamwangalia, nikaa yaani nikimwangalia, nikafua fupi, nikambeba, nikatoka napo nikaenda kwa mganga, na ndio mpaka sasa hivi nakuta mimi mwoni wangu waganga Kiswahili siwapendi mm. waganga Kiswahili sifanye siwapendi kwa, kwa maana Mm. Kwa sababu mimi nimeenda kwa mganga, mwanangu anaumwa. Mganga alivyotakiwa kwa moyo wangu ulivyotaka mimi, ananiambia bwana, huyu mgonjwa mgonjwa wako lafanya nini? Huyu hayupo. Mm. Nimetoa hela kwa mganga, nimehangaika, hela zangu nimetoa kuja nyumbani, siku ninavyotoka kwa mganga mwanae kafa. Utamwamini mganga swali bora? Mm changamoto. Na utamuelewa? Hauwezi. Eh, siwezi kumuelewa na mpaka sasa mganga Swahili miaka sina ule pepo nao kusema kwa mganga Swahili naona kama sawa. Bwana ni mwabudu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndio mwenye kupanga. Kwa sababu hata yule mwenye hata yule mtoto kama Mungu angepanga akae mpaka leo angekuepo. Mm. Umeelewa? Mm. Lakini Mungu hajapanga, alikuja kama kunionyesha duniani kwamba mama kizazi unacho. Isipokuwa mimi nilikuja kukuonesha tu mimi nafanya nini? Mimi na safari bado naendelea. Mm. Amefariki basi, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nilipata wengine watatu. Yote ni mitihani. Mm. Na kwa naye kutazama kwa makini pale atakuwa anajiuliza kama kwa zaidi ya 87 mpaka 98 ni miaka kumi na moja mm. mtu alishindwa kupata kubeba ujauzito mm. baadaye akafanikiwa. Mm. Je, ni kitu gani kilimsaidia? Alitumia pengine dawa, ni dawa gani hiyo? Pengine kuna mtu anatazama naye ana tatizo kama la kwako, anatamani naye asaidike vile vile. Mm. Mm. Yaani kwanza katika maisha usikate tamaa mm. umenielewa? Katika maisha kuna changamoto nyingi Ndiyo. lakini usikate tamaa. Mwenyezi Mungu ndo mwenye kujua yote mitiani ya duniani. Mimi nilihangaika iliyofika elfu mbili mwaka tisini na saba mm. nikatoka Morogoro nikaja Dar es Salaam mm. ambaye kwa mama yangu mzazi nikamkuta babu yangu ambaye amefariki ametangulia mbele yake mm. akaniita, Tatu, hebu njoo ah, wanapandisha pandisha mashitani unajua wanapandisha mashitani mm. Akanambia njoo, nikamwambia nifuate nini kule mimi? Nikamwambia mimi sina cha kufuata kule, mm. mimi sina cha kufuata. akaniambia nenda, unaitwa. Nikamwambia ah, ah wananitaka labda nichukulie hela zangu za bure, mimi nifuate nini? Kuna mjomba wangu amefariki ambaye ni bubu. akaniambia unaitwa wewe, mbona mbishi? Mimi nikaenda kama vile, kwa nini? Kwa kufosiwa Unaenda kwa babu sasa? Naenda kwa babu sasa. Babu yako huyo Babu yangu, babu yangu ambaye mume wa bibi, bibi yangu mdogo mm. Yaani bibi yangu mimi mtoto wa mwanamke, huyo bibi yangu mtoto wa mwanamume, baba moja mama mmoja, mm. umenielewa? Mm. Nimefika pale nikapaka chini, nikakaa chini, akaambia umefungwa yani watu wabaya wamekufunga usizae, mm. ufe hivyo hivyo. Nikakaa nikacheka sana kwa dharau mm. nikacheka sana kwa dharau. Nilipotoka pale nikatoka nikamwambia mimi bora sinkalewe pombe bora kuliko mambo ananiambia mimi mwenyewe hapa Mgumba, mimi sizai Mm. Miaka mingapi? Wadogo zangu wote wana watoto. Wadogo mm. zangu wote wote wadogo zangu mimi wana watoto. Mimi sijazaa mpaka alafu na mimi nitazaa. Mimi nimefungwa nimefungwa na nani? Mm. Mimi sendi. Wakanambia hivyo una akili? Mm. Mganga akanambia nitafute mlala uliofumba ambaye mlala kwa miti fulani to milala unajua milala? Hapana. Kuna mitaa Ukindu unaujua? Hapana. Ukindu suka kina mama ah, unajua? Ah, yes. Unaijua? Mm. Basi kuna mingine inaitwa Miraa mikubwa mikubwa vipana pana mijamvi mijamvi wanasuka watu wa Morogoro anasuka mijamvi. Mm. Akanambia nenda katafuteni Mlala au Ukindu. Katoka na mamangu toka asubuhi mpaka saa nane hatujarudi mm. pale nyumbani kutafuta ule Mlala. Mm. Mimi nikamwambia mama, yote umetaka wewe haya. Mm. Mimi nishakwambia sizai. Lakini ya twende twende twende huku twende twende huku. Tumetoka toka asubuhi hatujala mpaka mm. saizi saa nane tumepata kitu gani? Akanambia hivyo una akili timamu? Mm. Nikamwambia mimi ninazo. Angalia kitu tulichokitafuta mpaka kiapo tumekipata kiko wapi? Kwa bahati nzuri. Hapo mlienda kutafuta polini. Eh, polini. Mm. Kule hapo Boko pale kuna sehemu moja kunaitwa Jeshini kule. Mm. Ndio tumeenda. Nusu saa yule mlala. Mm. mama akaukata yule mlala, akanambia si wapa tunataka kuondoka, Mwenyezi Mungu atuoneshe wapa. Sawa, akaja kwa nyumbani. Babu yangu akaanza dawa. Akawa ananiambia dawa zake huyu za kutoka nje. Mm yani usiku mm. anapandisha mganga na kutoka nje njia ya panda saba mm. Yaani anakuweka pale katikati unalala, alafu anakutambuka, lakini anaimba nyimbo zake, Yaani anasema hivi, wale wabaya waenda juu usiku, unajua waenda juu usiku mm. maana usiku kuna watu wengi wanatembea, kuna wezi na kuna wengine washirikina, mm. umenielewa mm. vizuri mm. akanambia basi huyu tunamweka hapa chini, basi anaimba zile nyimbo zake, wao anakuja na wao nakaa wao wanatambuka tambuka, lakini sasa mimi naona kawe naona oga, wanakuambia hivi navolala, naona nini, najisikia oga sana hapa, nikikimbia nimetengenezwa dawa zile, nilivotoka pale nikarudi nyumbani nikapewa dawa na kati ya nyumba, mm. Kati kati ya kule mlango wa nyuma, unaona nyumba pale mlango wa nyuma mm. wananiambia ukishakunywa ile dawa mm. hakuna kutazama nyuma, moja kwa moja unaenda paka mbele, unatupa ule mzizi, unarudi tena ndani mm. basi nikafanya dawa, nikatoka napo, akaniambia utazaa mtoto wa kwanza atakuwa mwanamke. Nikatoka pale nikacheka kwa dharau sana, nikasema bado hujakubali, bado sijakubali yote, matokeo yale yote ninafanya yote sijakubali hata moja mm. nikacheka kwa dharau sana, nikamwambia amna watu ambaye watu wanataka kunilia hela zangu kama mimi mm. akanambia bado atakiwa utafute kaniki nyeupe, maji ya marashi na nazi za mdondo mm. na kaka yangu ambaye jina lake Abdalla mm. akanambia hivi vitu vingine nitakusaidia dada kuna kutafuta mm. akaniletea nazi ya mdondo akaniletea maji ya kisima ambaye cha asili mm. Ambaye kile cha watu wa zamani walichokuwa wanatembea tembea wanachokunywa kunywa maji zamani kile kama bibi zetu kipo pale Bunju mm. akanichotea ile maji akaniletea akanitengenezea dawa akaniambia dawa hapo utakoga utafanyaje ile babu nikakaa 97 ah, nikafunga safari kana Morogoro Mwenyezi Mungu kweli mwezi wa kumi na mbili ndo mwezi wa kumi nikapata mimba ya nani ya huyu mtoto alipotea, ambaye alikuwa wa kike kama ulivyoambiwa, e, kama wa kike kama nilivyoambiwa mimi. Mm. watoto wangu tumboni mwangu wanawake hawa watatu, mwanamume huyu mmoja, sijazaa tena mtoto wa kiume na mtoto wa kike ndoa basi. Mm. Basi nikaenda Morogoro, kwa bahati mbaya hivyo, kwa mwezi wa kumi nikapata ujauzito. Nikapata ujauzito wa kwanza, mtani wangu mm. anaitwa Asmani Chamsange alikuwa mm. afisa mtendaji mm. alivyoniona toka niambia Angalia kwanza, ushakomoka tayari. Una mimba? Eh? Wewe una mimba sasa hivi? Wewe si sungura. Sungura kivipi? Yaani mimi mjanja. Yaani wewe si mjanja. Na watu wengi kwa nisi sikavye nakataa zile mimba kupata nakataa. Ah. Umeelewa vizuri? Yaani au kama napata natoa. Ndio. Umeelewa vizuri? Wakaniambia wewe si mjanja, wewe si sungula. Sungula sasa wamenasa. Mimi nachukua mchanga na mwagia. Let's sitaki wale watu nilongoza nao hapa ajue kama na nini na kile kitu nacho. Umeelewa? Mm. Nachukua mchanga na mwagia. Tukakimbizana mpaka mbele, akanikaambia nenda, nikamwambia unapiga pia makelele hapo nikakaa. Mm. Sikukubali. Nikatoka pale nyumbani mpaka kwa mganga Kiswahili ambaye babu yangu mambo ya koroani koroani. Mm. Nikaenda kutazamia. Nilifika kwa babu kule, mzee mauzenge Nikamwambia babu, naomba nitizamie hapa. Vipi mbona sijielewi. Akanitizamia akamwambia, mwenye naona Mwenyezi Mungu hapa kuna riziki kaitoa. Mm. Nikasema mimi, akanambia wewe, kuna Mwenyezi Mungu riziki, kwa nini ashaitoa? Sawa. Nikarudi nyumbani, nirudi nyumbani nikakaa nikakaa nilipokuja kujigundua na mimi, lakini japokuwa nilikuwa mjanja na miaka mingi, lakini sikuwa sijiamini. Unajua mambo kwa siku nyingi mm. sijiamini kama kile kitu kweli mm. nacho mm. kwa hata ukiona bado ukubali. Bado kwa sababu ile tumbo likubali sijapata tumbo kubwa. Unajua miezi mitatu na kwa tumbo sio kubwa. Mm. Nikakaa majani ya kunde yakipikwa najisikia vibaya, kitu kingine najisikia vibaya. Nikakaa nikaenda kwa daktari. Kwenda kwa daktari akaniambia hapa, yani kule Morogoro miaka hiyo Ikikupa hamna mambo ya kupima mambo damu wala kupima sio nini hakuna. Mm. Yaani unangoja mpaka kubwa na kubasa basa basi. Umeelewa vizuri? Mm. Nikakaa kwa bahati mbaya nikapiga nikaandika message kuja kwa mamangu. Mimi nina mimba lakini sitokuja Dar es Salaam mpaka mimba ifike miezi sita. Mm. Na kipindi huko kwa mganga kananiambia ukishakuwa na mimba mwezi mmoja au miezi miwili ufanye nini? Uje tukufunge dawa mm. Umeelewa? Akaanza kusema huyu ana akili, huyu akili hana, tatu akili zake azimsaidii. Yeye kaambiwa aje, lakini mpaka sasa hivi yeye kuja aje aje, anasema kwamba yeye mpaka mimba hiyo miezi kubwa, miezi sita, hivyo ana akili wakachanga changa na yule mamangu mzazi akaja akanichukua. Siku hapo kuja kunichukua, tunakwenda kuaga kwa mkwe wangu leo. Mm. Kesho mimi nakuja Dar es Salaam. Hapo ujauzito na muda gani? Hapo na yani nimekuja huku mwezi wa kwanza na mimba miezi minne. Mm umeshachelewa ambapo akiwa ikiwa na mwezi mmoja. Ehe, 98 hiyo mwezi wa 12 nimetoka kule. Mm. Hapa nimekuja kupima 98 mwezi wa kwanza na mimba miezi minne. Mm. Basi nikakaa tukaenda kwa mkuta mkwe wangu anasema ah, mamake ana aibu kweli. yani anamchukua yule, yule ana mimba yule, yule ana hata mimba. Sisi tunakwenda. Si unajua pamba unazijua pamba? Mm. Miti ya mipamba unajua? Mm. Pamba imezaa urefu kama kimo changu. Kuna pamba na katikati kuna mahindi yamepandwa. Anavyosema vile sisi tunakwenda, mama akaambia ah mimi nilikuja kumchukua huyo anaongopea mimba. Kwa wangu wa kiume akasema nimchukue tu. Ndio tulipotokea sawa, nikachukuliwa mimi nikaja huku nimeenda kupima Lugalo, tumekuja huku tisina saba mwezi wa kumi na mbili tisina nane mwezi wa kwanza tarehe moja nimeenda kupima mimba Mwenge, nimeona mimba mwezi mine mm. mpaka mm. mwezi wa sita nimejifungua mm. Basi kwa maana hiyo pengine kama ungefuata kama ulivyoambia ujauzito ukiwa na mwezi mmoja urudi, pengine yule mwanao asingekufa au nini? Hapo sijaelewa. Ah, yani sikiza nikwambie. Kwanza katika kufa kufa anapanga Mwenyezi Mungu. Sawa. Hakuna anaopanga mwingine. Sawa. Umeelewa vizuri? Eh? Hata kama ningekuja huku kama yule mtu alikuponiwa kupita njia angepita. Ndio. Pale uliposema kwamba ulipelekwa katika njia panda saba. Hivi kuna njia panda ya aina hiyo? Yaani njia panda moja zimekutana barabara saba? Ah ah, tulia nikwambie. Si unaweza kukuta njia panda hapa. Mm. Unaweza kutoka napo kapelekwa njia panda nyingine. Wewe utafuta unatafuta watafuta kutengenezwa dawa kwa sababu mm. mganga popote anapokuambia labda ukubaliane naye. Mm. Umeelewa? Mm. Mganga anapokuambia fanya nini? Ukubaliane naye. Mm. Yaani zile anakusaidia, yani anaimba zile nyimbo za wale watu washirikina. Wale watu washirikina nani wanisaidia kunifungua. Ni yaani mimi nilifungwa nisizae mpaka nakufa. Lakini alionifunga simjui na hukuambiwa na sikuambiwa. Mganga hawezi kukuambia kisha kuona mlopolopo. Mganga akikwambia kama kakuloga mama yako mzazi, wewe muongo, mnafiki, mgombanishi. Wewe leo uambie umeloga kwa mama yako mzazi kakuloga, utakosa hata kupiga panga. Hivi inawezekanaje? kulogwa na mama yako mzazi? Mm. Eh, sengine kama mshirikina kajishiriki na watu, maana uchawi hauna dini. Sengine kashirikiana na wenzake, anaingia na wenzake ushirikiana. Kwa mfano wewe ushamboa mwanao kafa, kalogwa na mama yako mzazi au kalogwa na mke wako, mama yake utampenda? Itakuwa ni ngumu. Itakuwa ni ngumu. Na ndio maana mimi sikuambiwa mpaka sasa hivi ila nilibaki natapata hapa. Hata mwanangu alivyokufa naweza akasema sema watu wamemuua, lakini sina uhakika. Lakini Mwenyezi Mungu wote kafanya Kapanga. Kwa sababu hata kama angemuua, kama hadi yake ingepo bado angeteseka tu, angepona mpaka sasa ingefanya nini? Angekuwepo. Kila anaokufa anakufa kwa ahadi. Na hali huwa haina kinga wala kafara. Hata uende kwa mganga gani, lakini hali yake iponga wewe unaondoka unaondoka. Wewe unaona? Kuna watu wana hela zao unapelekwa hospitali unatibiwa miara kwa miara, lakini kama Mwenyezi Mungu apanga hela zako wewe uondoke, wakati wako tia utaondoka utakosa kuondoka. Au unaweza kujikuta unatokea kwenye msiba, kwenye ajali, unapanda gari gari unaweza kupanda wewe na huyu samani baba na baba mnaweza kupanda gari mkasafiri, lakini wewe kama wakati wako hadi yako ishafikia, basi utaondoka utamwacha. Hata kama kizazi chako ulichokizaa anaweza kaondokae mwanao kamwacha amwezi. Ukiona maondoko yote kwa mkuru wa 10 15, basi ujue Mwenyezi Mungu fanya kaandika. Kwa maana hiyo, baada ya hayo yote mpaka leo hii unapambana sasa kumlea mwanao peke yako eh. Changamoto gani ambazo umekuwa ukizipitia kwa kipindi hiki ambacho ah, changamoto nyingi tu, kwa sababu mwenyewe sasa hivi unaona niko kwa mguu wangu salama, hapa nachapia, unaona mm. hata nikienda una nguvu saa ingine miguu inaniuma hiyo, tafanyaje? Napambana, na, na nimepambana darasa saba kamaliza, namwomba Mwenyezi Mungu aniweke salama salimini, nipambane amalize na aanze form 1 aendelee mbele. Mm. Kama Mwenyezi Mungu atanijalia atamaliza form 4 sawa, kama wakati ukifika nikiondoka, basi nitaachia walobaki watapambana naye, lakini mm. hana msaada wa baba na watoto wenyewe hawakuulizi baba yetu vipi na nini, au wakikuuliza unawajibu kitu gani? watoto waniulize vipi. Kwa mfano huyu hapa anamjua, kwa sababu hamna mtoto ambaye yuko mdogo. Mtoto akishafika miaka 18 na kiza kitimamu bongo, mm. kwa sababu huyu Sakina mimi na miaka 54 na mwanangu nimemzaa huyu Sakina nikiwa na miaka 40 Mm. Mimi na miaka 54 mpaka sasa hivi ninavyokuambia na Sakina na miaka 14. Mwenye miaka 14 mdogo. Aelewi baya na zuri. Mwenye miaka 18 anaelewa baya, anaelewa zuri na anajua upungufu, anajua itilafu ya babake anaijua. Mm. Kwa sababu anajua toka alipoanza darasa la kwanza mpaka leo anamaliza darasa saba hajapata kiatu. Je, kuanza form 1 mpaka kumaliza form 4 atanunuliwa kitu wewe? Mm. Hamna kitu. Kwa anaye kutazama sasa mm. hivi kaguso pengine na mkasa wako, japokuwa kabla hatuja hatujamalizia sana huko, nikurudishe nyuma kidogo. Kwa maana hiyo wewe ukaamini kwamba nguvu za kiganga ndo zilizokusaidia wewe kupata mtoto? Eh, nimehangaika sana kwa sababu chango nilikopo nikiuma kwenye siku zangu, baada ya kupona lile chango, baada nilivyoona lile chango likaja likatulia, siumwi tena. Basi nikaona mategemeo, kwa sababu mbona mwanzo nilikuwa napiga makelele, nilikuwa napiga makelele mpaka watu wadogo wananijua kama yule anaumwa. Hakijini niko mimi sina story. Story yangu nikipiga makelele tu akinisikia watu leo sitoki ndani anajua yule tayari anaumwa. Sasa si aibu hiyo. Lakini ikaja ghafla ile ile hali ikaja fani ikakata ghafla kap nikaja nikapata mimba. Sasa nitaabudu nini? Si nitaabudu kwamba nimesaidiwa na nguvu za giza. Hmm. Pamoja na Mwenyezi Mungu kachangia, lakini na Mwenyezi Mungu na kuhangaika nifanya nini? Nimehangaika kwa sababu pamoja na kwa mganga nilienda na kufanya mitishamba, lakini na Mwenyezi Mungu nakufanya nini? Wakati umefanya nini? Wakati ukifika hauna ukuta. Mm. Kwa sababu hata kama dawa imeongezewa kwa Mwenyezi Mungu na wala katoa kizazi changu Mwenyezi Mungu asema sasa hivi nakupa kizazi na wewe ukujue kama nani na kizazi. Mm. Kwa sababu kizazi anaandika Mwenyezi Mungu sio mganga. Ila mimi nilikwenda kwa mganga kutokana na ile changu lilokuwa linaniuma. Lakini kizazi anaandika Mwenyezi Mungu. Kwa mfano mimi nishaenda kwa mganga, nishatibia ugonjwa changu nishapona, nishapona. Je, kama kizazi sina nitazaa? Hawezi. Kama Mwenyezi Mungu mimi sina kizazi nitazaa njia gani? Utazaa? Huwezi ukazaa. Mipango yote mipango ya Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi sina cha kumpa ila namshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah bila mimi. Sasa hivi naitwa Masakina, naitwa Marabii, naitwa Masakia. Na kipindi cha mwanzo nilikuwa jina langu tatu. Na nilimkuta mume wangu anatotoa. Nakupa changamoto katika maisha. Mm. Mwanaume ukimkuta na watoto wake kwanza hawezi kukuhangaikia wewe uzae. Yeye yeah, ana shida kashazaa. Hata kama watu watakwambia kwamba yule mwanamke aidha yule tasa yule, eh, inamhusu. Wewe naomba nikuulize leo. Wewe ushaoa mke, ushazaa mke wa mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu unao, lakini sio kwa mke wako ndoa. Umeelewa vizuri? Mm. Yaani toa umepata nje tu pambano pembeni. Leo mke wako kama hajazaa, unaweza kumhangaikia kindaki kindaki wewe kusema kwamba paka zae. Una shida mtoto? Kama ulimpenda na ukamuoa kwa dhati. Eh. Inawezekana. Inawezekana lakini mwanamke awe na nini? Awe na awe na nguvu apambanie eh, apambane yani kwa maana ya apambane wewe ulikuwa haupambani uh mhm. ah, -huh. ah wewe ulitulia ukategemea kupambania nani yeah. ah yani maana kukwambia hivyo kwa sababu yeye mwanaume alikupangaiki yeye kwa sababu kashazaa Hujanielewa mm. vizuri? Okay. Yaani mimi nilipambana mimi mwenyewe na wazazi wangu, yeye mwanamume alikuwa pambani kwa sababu yeye kashakuwa na watoto wake, na ndio maana nikakwambia hivi, wewe umeoa, lakini wewe una watoto nyumbani watatu wanne, ushakuwa mama zao mwingine, mke wako yapo ushamuoa, hata kama hajazaa wewe hawezi kukuuma moyo sana, kama mwenyewe sipokuwa makini, wewe asipohangaika, utamsaidia mi nafikiri inategemea ni, na watu na watu, ila sitaki kukonkludi kwamba eti na itakuwa hivyo kwa kila mtu kama ilivyokuwa kwako, mm. hapana. Mm. Lakini kingine mm. kwa, kwa upande wako wewe mm. sasa pamoja na yote ambayo yametokea kwenye maisha yako mm. umeshaachilia mbali umesamehe yote. Kama anakuangalia baba watoto, unamwambia nini mume wako kabisa, kwa sababu ni mume wako ah, mpaka sasa hivi. kama ananiangalia au kama kuna jamii inasikia hata ukiachana na mwanamke usimdharau mwanao, bado ni mtoto wako mtunze, kwa sababu ana baba mwingine zaidi kwako wewe. umeelewa Mm. Kama jamii inanisikia. Mm. hata Mm. mwanamke ukimwacha lakini bado unajua kama umemwacha na nini? Na watoto. Na wale mtoto abadilishi baba. Mm. Umeelewa? Ushamuoa kwa ndoa, mimi naweza kukubadilisha nikamwita Zakina Mohamed, nikamwita Sakina Kondo haiwezekani. Basi ndio hivyo, inabidi jamii, hata kama mke wako umemwacha, bado watoto watunze, wani watoto wako. Sio kama kina baba mna tabia mbaya, mwanamke ukishamwacha unamwacha watoto wako, basi wewe umeondoka, basi wewe nenda tu na watoto wako kafanya mwenyewe mambo yako unajua. Ila kwa upande wako wewe haujaachwa. Mimi kwa upande wangu sijaachwa, lakini mafunzo yamefunzwa, kwa sababu mimi sijaachwa bado, lakini ushirikiano hana mm. Kwa sababu hata kama sijafunzwa leo, mwanae kwa mfano pale leo, mwanae aitwa jina langu, aitwa Sakina Mtatu, aitwa Sakina Mohamed, umeelewa? Ambaye babake Mohamed Umeelewa? Mm. Au mimi katika kuhangaika kwangu pite pite hata kama nikopona wanaume natembea, nitaweza kumpa mtoto ambaye sio wake? Hawezi. Eh, ndo basi kina mama. Ila wapo kina mama hivyo wanaofanya hivyo. Ah, hao wakina mama moyo wao, lakini mimi siwezi kwa sababu ikashanioa kwa ndoa na ndio ninavyokuambia mkasa wangu mimi sijaachika bado, lakini ndio kutokana na kitendo kicho nitendea kwa sababu gani haiwezekani mimi kwenye msiba babangu asikanyage, haiwezekani mimi kwenye tiba babangu asikanyage. Na sasa hivi katupia mpaka watoto, hata kumwambia mwanae hapo, juzi kati tu nimemjaribu. Kuna mwanae wa kike akamwambia baba naomba hela akakaa akanyamaza kama kesho nitakurushia, lakini sitokurushia kwa sababu umeolewa, nitamrushia mdogo wako ambaye kumsema Sakina. Hmm. umeelewa Mm. Majuzi imekaa yeye yeah, anapata hati anapata tasafu leo akaya maskini unajua zile. Mm. Eh ndo anapata ule mkopo akaya maskini. Mm. Nikamuuliza wewe Labii ambaye kwa Morogoro, nikamwambia Labii, naomba nikuulize. Hivi babako hela tasafu kapata kweli bado? Mm. Akanambia mama nakwambia kweli. Mm. Baba mama akasema Zakia mpi hela kwa sababu Zakia kaolewa. Mm. Umenielewa? Mm. Zakia kaolewa mpya, nikamwambia Zakia sawa kaolewa. Je, huyu Sakina alosema tampa? Huyu Zakia aliolewa, baba alikula pengine mahari au chochote au ndo hakutaka kushiriki? baba hela akapelekewa, lakini akushiriki chochote, gharama zote kanachia mimi zote unavyoziona. Alipelekewa sehemu ya mahali eh, kapelekewa, kaipokea, kaipokea kala na ndugu zake. Hata kama ni kwani hela mali kuna hela nyingi mm. kapata hela barua elfu elfu kumi na tano yeye 15 na 15. Sasa hata 15 iliyopatikana ndogo, kanunuliwa mwenye vifaa, kwa sababu ona kama uko kanunuliwa mwenye mtoto wako vifaa, lakini 15 kala si ndio hela aliyopata lakini gharama zote zote zote kanachia mimi ya kuchangia chochote. Nikamwambia hivi, Zakia, mama ni mama mm. mimi nitabaki kwa nani? Naam. Eh, kwa sababu gani? Mimi mchana mchango wangu mkubwa unapata eh. Nikipata 2000 naomba 2000 nakupa. Baba yako ukipata gari unamrushia je, unamuona anavyokujibu? Anamrushia gari mtoto akipotea? Eh, mtoto alivyokuwa anafanya kazi anamrushia babake shilingi 2000. Mm. Lakini yeye kamjibu kusema wewe umeolewa. Kwani ukiolewa babako hawezi kukusaidia? Kwa mfano wewe leo umeoa mwanao ulishakuwa na mtoto wako mkubwa akaolewa na mwanaume, ana shida hawezi kumsaidia? Unamsaidia na wako wazazi eh, wako. Yeye eh, yeye kusema hivyo halali? Pole sana. Nishapoa ndo dunia kwamba dunia kuna michangamoto nyingi kwa, kwa stori yako na mkasa wako umeongea mengi na mengine umefundisha moja kwa moja, ila kama kuna mtu ambaye umemwacha sehemu, hebu mwambie neno lolote ambalo unajua litamjenga, litamfunza, lakini tuelekee kuhitimisha sasa. Ah, mimi cha msingi na lazima, kwa sababu gani? Mimi japokuwa nilifanya makosa kwanza, japokuwa sijaolewa, kwa sababu changamoto ninazozipata bado kwa mwalimu mwanamume, bado nimeondoka ghafla, naambia tu wanawake wenzangu, labda tusiwe tuchukue maamuzi haraka haraka kama maamuzi ninachukua mimi. Mm. Kwa nami nimechukua maamuzi ya kutoka na kule kutaka bila kutoka taraka kuja kukaa nyumbani. Mm. Watoto wote sana wamenielemea mimi, mwanami anisaidie kutoka na nini muondoka mimi mwenyewe. Mm. Umenielewa? Naomba akina baba kama wenye tabia hizo, ataka mwanamke kaondoka bado mjele watoto wenu. Mm. Na sisi wakina mama tuache tabia za kuondoka kwa wanaume bila pasipokuwa na mpangilio, tunaachiwa watoto kwa sababu usinajua umeondoka watoto wako anaweza kuamiliki. Mm. Umenielewa vizuri? Mm. Kwa sababu mimi kile kinachonikuta kule mwanamume anajuaje kwamba yeye yeye mazali kaondoka basi watoto hudumie mwenyewe. Mm. Au kuwahi kufikiria kudai talaka? Sijai kufikiria kudai talaka mpaka leo. Kwa sababu mimi sijaenda na sijakanyaga toka nilipotoka kule Morogoro mwaka unakwambia 2008 sijakanyaga mpaka leo unavyoniona miaka 13 uliyotaja hapa sijakanyaga. Lakini, lakini umezungumza kwamba tayari umeachia na umesamehe mm. unafikiria nini kuhusu kwenda kumwona mume wako, kumsalimia, kumwambia bwana, nimeachia kweli, nimesamehe, Mwenyezi Mungu aendelee kubariki na kufungua njia, kwa sababu inawezekana haya yote ambayo umekuwa ukiyapitia magumu pia mm. ni kwa sababu kuna kitu kipo ndani ya moyo wako, kuna vitu ambavyo vipo katikati vinawazuia na vinaendelea kuzuia baraka na mafanikio yenu pia. Tulia hapa nikwambie. Nimekwambia swali moja la kwanza kurudi mtu ushindi mm. lakini sijui kama na kurudi mm. Mimi unavyoniona afya yangu kama unavyoniona mama yako Sangie toka asubuhi sijala. Ndio. Umenielewa? Mm. Lakini kwa binadamu unavyotoka napo unavyoenda Morogoro sasa hivi unavyoenda kuliko mwanamke kwamba mimi nimetaka kurudia bila kuja kukutafuta mwenyewe. Nimekwambia hivi yeye kama anakutaka yule mwanamke afunge safari mpaka nyumbani. Bwana nimekuja mke wangu. Mm. Wazee na wazee watatu jamani tulikuja kuzungumza mke wangu tuliachana siku nyingi kwa maana nataka turudiane. Lakini ukienda mwenyewe utaambiwa unaumwa na sasa maradhi mengi hata kama ulikuwa una lishe ndogo mwilini lakini mtu atakwambia umeasilika. Wewe utalielewa utalifikiriaje? Kwa maana hiyo basi, akiona akiamua kuja mama mama nani, mama Sakina, mama Sakina, upo tayari kumpokea kwa mikono miwili? Eh, kwa sababu siachana naye, kama akipo eh, iko fair na mimi nipo fair, akimpango mradi maisha naenda. Mm. Eh, mwanangu kama alimsusa leo kwanza hajamsomesha huyu Sakina toka darasa kwanza mpaka leo darasa saba. Naomba Mwenyezi Mungu anijalie heri, aniweke salama hivi vinizidi. Kwa nini kinachoombwa nini? Uzima. Mm. Mambo mengine ni matokeo tu, kinachoomba pumzi mengine matokeo, mengine matokeo, kwa sababu nilikuwa napumzika hivi. yale. Kama leo hivi bila uzima ungenikuta Hapana. au bila pumzi ungeniona usingeniona, lakini wewe uzima, kwa sababu kama nitakuwa na uzima nitazidi kumsaidia. Nikipata 2000 atasoma, akipata fungapi nitasoma mpaka nitamaliza, atamaliza. Lakini nikiwepo hai, maana miaka mingi kutoka ndo ndo anaanza form 1 mm. 2022 si ndio hivyo mm. mpaka mm. amaliza 2020 ngapi? 25 mm. au 20 ngapi? 25 eh, mpaka 6 eh, mpaka amalize. Uhai unatakiwa mm kama wai wangu umekwisha, basi nitaondoka, nitabakisha wenzangu waliobaki hayo, watazezegea naye atamaliza. Yakitokea matokeo mangine tena, eh, umilai karimu, apangaye Mwenyezi Mungu, sio sisi tena mm. e, maana kusoma kuna vitu unavyojua unaweza kumhangaikia kwa hali na mali, akasoma wakajua aenda shuleni, kumbe anafanya mambo yake mangine kuja kutamaki siku tatu unakuta kuletea mtoto hapo. Sasa hiyo mipango yake sio yangu mimi wala sio watu waliobakia, a Mm. eh? Lakini wewe unatamani asome na afike mbali. Eh, mimi natamani asome na afike mbali, natamani asome afike mbali kwa sababu mimi mama yake nimemaliza darasa saba mwaka themanini na tatu mm. Sikubahatika kubadilisha sketi ya shule, nimesoma na sketi ya bluu hiyo hiyo mpaka nimemaliza shule, sikupasi mm lakini nashukuru mwenzangu kanitoa kubwa kanitoa ukubwa kwa sababu mwanao akipasi kwanza nafurahi. Kwa sababu hata jana nilivyosikia matokeo kwamba Sakina amepasi, nimefurahi sana, nimefurahi sana. Sina kile tu, sina ile sina ile kikubwa, lakini kama na uwezo nimefurahi sana. Kwa sababu sikuwahi kumaliza shule, nimemaliza shule saba, sikupasi, lakini mwenzangu kamaliza shule, kapasi. Usifurahi kwa nini? Lazima ufurahi. Sina cha cha kumpa ile zawadi kwa sababu mwanangu zawadi yako ni lakini nimefurahi kutoka na moyoni mwangu. Sasa mimi sikubadilisha sketi ya shule, mwenzangu kafikia kubadilisha sketi ya shule. Sasa kwa nini simsifie? Kweli ilivyo sawa. Kwa kutazama kaguswa na mkasa wako, kaguswa na historia ya Sakina na wewe na maisha yako na kila kitu, una lipi la kumwambia? Ah, mimi naambia ndio hivyo, pambane tu kama mwenzake, mimi anapambana na hali yangu, kama hivyo siku zinakwenda. Inawezekana kuna mtu amesikia, kaguswa, anatamani akusaidie kwa chochote kitu, unamwambiaje? Ah, namwambia alioguswa na mkasa huu, mwenye kutaka kunisaidia nashukuru, mimi nipo. Alaona kwamba kuna mimi alopata changamoto, kusema Mama Sakina kapatikana changamoto kama hivi, nilikuwa na mguu wangu salama, sasa hivi mguu nikienda viatu nikivaa natoka au na nguvu, yote ni mitihani ya Mwenyezi Mungu, sababu binadamu unapoka duniani mitihani mingi, lazima ikukute. Mm -hmm. Na mguu ulifanyaje? Hata kilichonikumba sikijui, nakuta ghafla tu hauna nguvu sehemu hapa, basi nachapia. Basi yote ni mitihani, sikufanywa chochote, sikudondoka wala sikupigwa, sikufanya chochote. Ghafla tu vup, mguu hauna nguvu. Kuanzia mwaka gani? Kuanzia mwaka jana. Mm. Mm. Pole sana. Shapoa. Mimi nikushukuru kwa kushare na watazamaji wetu kuhusu mkasa na historia ya maisha yako. Inawezekana kwa wewe ambao unatazama umesikia mkasa wake, amezungumza mengi na amefunguka mengi tu kwa ukubwa wake unaweza ukajitolea pia ukamsaidia. Hivi mtoto shule ya serikali, ada sio kubwa eh? Shule ya serikali sijajua sasa, kama kwa sababu yeye kapasi mwaka huu, unajua shule zao za kayumba hizi mm. Kamaliza shule hapo kwa amani mm. Ana shule hajapangiwa bado, ndio eh lakini mwanafunzi akipasi kwenda shule ya serikali mara nyingi waga gharama ni eh, sijajua sasa hivi, kwa sababu mwaka jana waliosoma wote walikuwa nasoma bure, hatujajua mwaka huu sasa kama itakuwaje, wa 2022 itakuwaje, mm. lakini waliosoma wote wote bure. Sasa sijajua mwaka 2022, hata hivi kunatakiwa fomu, kunatakiwa makaunta book 14, kunatakiwa anatakiwa shati juu na chini, kunatakiwa viatu, kunatakiwa begi, yote inatakiwa gharama hiyo na kibidi ndo uwezo wenyewe ndo umeshakuwa hali ya chini, ndo mbolo. Na wewe unajishughulisha na kitu gani? Ah, mimi najishughulisha na biashara ndogo ndogo, nauza uza pilipili, napata riziki ndogo ndogo kula. Mtu mwingine ananiona imani, anaita Masakina, njoo ufue, naenda nafua nguo zake. Unasema bei gani nafua? Unanigia bei gani? Bei Masakina bei gani? Naambia ah, chochote unachonipa ni fanini na riziki nacho, kwa sababu nikikwambia nige shilingi elfu hamsini kesho nitakuja kutanita nitakufua. hauwezi. Lakini nikikwambia mwenyewe hapo hapo pendekezo lako, umepata shilingi elfu tano dada, hapa umepata mwenyewe imani yake shilingi elfu kumi ana imani akiniambia shilingi 5000 3000 chochote ninachofanya nalizika nacho, kwa sababu unavyokwenda kwa mtu mwingine ana imani ujue mm. mwingine mm. ana imani ukiambia kwamba chochote unachokupa nacho unanipa, mwingine unaweza kafua nguo kibao kutoka hapo na kwamba chukua shilingi 3000 na wewe ushafua, utafanyaje? Utakubali matokeo? Yeah. Mm. Basi sawa, mimi naamini kwa watazamaji wetu wamelisikia na watalibeba hilo kama <laughs> ndugu, kwa sababu sisi watu wote ambao tunaongea lugha moja na tunaelewana, basi ni ndugu na binadamu wote ni ndugu. Tunatakiwa kuishi kwa amani, upendo pamoja na maelewano. Mm. Na nikupongeze kwa kushare story hii ambayo itakuwa imewasaidia watu wengine pia kujifunza, kuelewa na kujua maisha yalivyo upande wa pili. Eh. Yes. Maana yep. maisha bwana kizungumkuti. Saa mm. yote yanabadilika. Mm. Unaweza kutoka kwenye raha ukaja kwenye tabu, unaweza kutoka kwenye tabu ukaenda kwenye raha. Yote ni maisha tu. Inabidi ukubaliane nayo. Yoyote anokukuta ushukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza kwamba upende upende kumshukuru nini? Mwenyezi Mungu. yote anokukuta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 Kelvin Shayo ndio jina langu, nyuma ya kamera anasimama Haruna. Bye bye kwa sasa.